Can I ask you one more question? あの精霊に聞くっていうことは聞いたら答えが来るですか When you ask Holy Spirit, then can you get the answer? Yes. どういうふうに How? How can you get the answer? Um, it comes in different ways. あの その聞き方というのはあの違ったいろんな方法があります。It comes in a thought. 思考であったり。Sometimes it comes as other people come to me to to make a suggestion. 他の人が私に何か提案をしてくれるものであったり。Sometimes it comes as other signs and symbols shows me in this world. はい、でこの世界の中で何か標識であったりとか見えるものがですね、mm hmm. 教えてくれたりとか。And with my background, I, I was an atheist. あで私のあのバックグラウンドなんですけども私は無神論者でした I didn't even believe in Holy Spirit で私はも精霊さえ信じていませんでした That was my biggest、uh, doubt thoughts that does can, can I hear the Holy Spirit? はい、ですからこれは私の最も大きな疑念だったんですね私は精霊の声聞こえるのと But I guarantee you you can hear the Holy Spirit でも私はあなたに保証します。あなたは精霊が聞けると。精霊の声が聞けると。And it is not the hard work,、uh, it is not the difficulty in hearing the Holy Spirit. はい。で、あの、精霊の声聞くというのは難しいことではないんです。The difficult part is first to be honest, to admit this is what I'm hearing. はい、でただ難しいことっていうのは私たちが これを聞いているんだっていうのを受け取ることですねそれをあのちゃんと自分の中で許していくということです Because if I have a desired outcome I would say I would just push that away to say I will ask again tomorrow hoping a different outcome はいであの何かこう受け取ったものが気に食わなくてかったら次の日にまた聞こうと言ってそしてあの気に入ったこの結果を受け取ろうということ So it takes a lot of honesty and detached from a particular outcome はい、ですからここには誠実さが必要ですそして何か特定の結果というものからは執着自分をはて離していくということです and to admit this is this is I know this is what I'm feeling でそしてこれが私が感じていることだということを認識することです。And the second important thing is to follow. はい、そして2つ目の大事なことというのは従うということです。If you practice these two things, you You will hear the Holy Spirit all the time. はい、でこの2つのことをすればあなたはいつでも精霊を聞くことになります。わかりました。I understand. ありがとうございます。Thank you very much. Thank you.